कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र सब्सक्राइबको छेउमै रहेको बेलायकन बटनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोला नमस्कार साथीहरू म जय आज पनि हजुरहरू सामु मेरो युट्युब भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु साथीहरूलाई आज म जुन जाजरकोट माइलाको विधङ भएको थियो त्यस विषयमा लिएर म हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू रुकुम पश्चिमको चौजारीमा जेठ दस गते छजनाको विध्वंस हत्या भएको थियो जसमध्ये चौतिसजना अभियुक्तहरूलाई आजीवन कारोबारको माग गर्दै ए जेल लगेको भिडियो मैले हजुरहरूलाई देखाइसकेको छु यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले त्यो भिडियो यस भिडियोको माथि रहेको आई बटनमा राखिदिएको छु हजुरहरूले आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यस घटनामा सुषमा अनि सुषमाको आमालाई अभियुक्त को करार गरेर जेलमा लगेको थियो र जसमध्ये सुषमाकै आमा र त्यसै गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष अभियुक्त डम्बरबहादुर मल्ललाई पनि कारगारमा लगेको थियो र यी दुई व्यक्तिहरूको अभियुक्त व्यक्तिहरूको जुन बयान लिएको थियो पुलिसले त्यो बयानहरू कस्तो थियो भन्ने म हजुरहरूलाई जस्ताको त्यस्तै हजुरहरूलाई देखाउनेछु म अमर लामा टेक्निकल लामाजी च्यानलबाट ती दुई अभियुक्त व्यक्तिहरूको बयान कस्तो थियो हेरौँ सहकर्मी स्मारिकामा किशोरीकी आमा प्रकाशी मल्लको बयान जेठ दस गते नवराज विक समेतका केटाहरू मेरो घरमा आएको अवस्थामा निज नवराज विकलाई मैले जाति विभेद हुने शब्द डुम समेत भनी गाली गरे त्यसपछि उनीहरू फर्केर गए नवराज विक समेतका केटाहरूलाई मार्ने पूर्व योजना मेरो श्रीमान वीर बहादुर र ओडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ललाई बोलाइ पिछा गर्दै जाने क्रममा रुकुम चौरजहारी नगरपालिका ओडा नम्बर आठ औल जिल्ला भन्ने स्थानमा फेला पार्यौं त्यसपछि छेका हाली ढुङ्गा हँसिया समेतले प्रहार गरी भेरी नदीको किनारामा पुर्याई नवराज विक समेतलाई कर्तव्य गरी मारी भेरी नदीमा बगाएको र सुदीप खड्का समेतलाई कुटपिट गरी नियन्त्रणमा लिई घटना घटाएको सत्य हो मेरो छोरी परिवर्तित नाम चौन्न रुकुम पश्चिम छत्तिस र नवराज बीच फेसबुक मार्फत चिन्जान भएको रहेछ पटक पटक निज नवराज बीक समेतका केटाहरू मेरो घरमा आउने गरेको कुरा थाहा छ मेरी भतिजी नाता पर्ने सुषमा मल्ल ठकुरीसँग नवराज बीकले मेरी छोरीलाई घरबाटै थुतेर लैजान केटाहरू लिएर जान्छु भन्ने कुरा गरेको थाहा पाई मिति जेठ दस गते निज भतिजीलाई मैले फोन गरी बुझ्दा निज नवराज विकले मेरी छोरीलाई लैजान केटाहरू ल्याएर आउँदैछ भन्ने थाहा पाए निज दलित भएकोले छोरीलाई विवाह गरी लिएपछि बेइज्जत हुने भएकाले बेइज्जत हुनुभन्दा केटाहरू लिएर आए निजहरूलाई मारिदिए विवाह हुन नपाउने भएकोले निज नवराज विकले केटाहरू लिएर आए मारिदिने भनी घर परिवारले सल्लाह गरी योजना बनाएका थियौँ हामीले योजना बनाइ बसेको अवस्थामा मिति जेठ दस गते अन्दाजी पाँच बजेको समयमा मेरो छोरी घरभित्र टिभी हेरी बसिरहेको र म घर बाहिर आँगनमा रहेको अवस्थामा नवराज विक समेतका केटाहरू आएको देखे नवराज विक छोरालाई त डुम फेरि किन आइस आज मर्छस् भनी धम्की दिई गाली गलौज गरी कराउँदै मेरो श्रीमानलाई फोन गरे नवराज विक समेतका केटाहरू घरमा आएका छन् भनी खबर गरेपछि निज केटाहरू घरदेखि तलतिर गएको र पूर्व योजना बमोजिम मेरो श्रीमानले ओडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ललाई खबर गरे पछि ओडा अध्यक्षले पूर्व सल्लाह र योजना बमोजिम गाउँमा खबर गरेको र मैले नवराज विक समेतका केटाहरूलाई तलसम्म निगरानी गरेको थिएँ केही समयपछि मेरो श्रीमान छोरा मोहन पुन समेत घरबाट सँगै केटा केटाहरूलाई पिछा गर्दै गएका थिए भने केही तल ओडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लले बोलाएका थिए अन्य जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित प्रतिवादीहरू समेतका गाउँका मानिसहरूलाई हातमा लाठी ढुङ्गा हँसिया समेतले मेरो घरदेखि तलको सडकतर्फ नवराज विक समेतका केटाहरूलाई नियन्त्रणमा लिई मार्नको लागि चारैतिरबाट घेरा हाली लखेड्दै गएका थिए त्यसपछि म घर फर्किए अन्य के भयो मैले देखिन नवराज विक समेतका केटाहरूलाई लखेड्दै भेरी नदी पुर्याई लखेर्दै गएका व्यक्तिहरूले कुटपिट समेत गरी नवराज समेत छ जनालाई मारी भेरी नदीमा बगाएको र अन्य जनालाई घाइते बनाएको थाहा पाएकी हुँ यस्तै ओडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लको बयान भने यस्तो रहेको छ जेठ दस गते दिनभर म धानको बिउ राख्नको लागि खेतबारीमा थिएँ काम सके पश्चात म ओडा कार्यालय नजिक रहेको कोरोना रोग सम्बन्धीको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनमा खटिएको टिमलाई सल्लाह सुझाव दिनको लागि गएको थिएँ सोही ठाउँमा रहेको अवस्थामा प्रतिवादी मध्येका टोप बहादुर मल्लले फोन गरी जाँजरकोटबाट बिस पच्चिसजना केटाहरू हाम्रो गाउँको ढुङ्गे खालीतिर जाँदैछन् उकालो लागेका छन् भन्ने सूचना दिएकाले मैले सो सूचना पाएको केही समयपछि इलाका प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिममा फोन गरी ढुङ्गे खानीमा जाजरकोटबाट पन्ध्र सोह्रजना केटाहरू आएका छन् रे तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो भन्ने कुरा जानकारी गराएको थिएँ उक्त समयमा वडा सदस्य गोर्खे घरतीसँग समेत कुरा भएको थियो मैले प्रहरीलाई जानकारी गराइसकेपछि प्रतिवादी मान बहादुर मल्ल बहादुर मल्लसँग पुनः कुरा भए पश्चात परिवर्तित नाम चौन्न रुकुम पश्चिम बाट मलाई फोन गरी गाउँमा जाजरकोटका केटाहरू आएका छन् गोइरी गाउँतिर जाँदैछन् भनेको मैले निजलाई कतिजना केटा छन् गन्ती गर्नु निगरानी गर्नु भनेको थिएँ त्यसपछि प्रतिवादी क्षेत्र बहादुर मल्लले आफ्नो मोबाइलबाट मलाई फोन गरेकाले निजसँग समेत कुराकानी भएको थियो त्यस पश्चात नगरपालिकाका स्वयंसेवक समेत क्वारेन्टाइन अवलोकन गर्न आएकाले निजहरूलाई समेत केटाहरू आएको जानकारी गराई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भनी म क्वारेन्टाइनबाट सोझै गाउँतिर गएको हुँ गाउँतिर गए पश्चात प्रति प्रतिवादी मान बहादुर मल्ल या नेत्र बहादुर मल्ल मध्ये एकजनाले मलाई फोन गरी केटाहरू औलतिर झर्दैछन् भन्ने जानकारी गराएको तर मैले त्यति बेला केटाहरूलाई गाउँमा देखिन सोही सूचनाको आधारमा म केटाहरू खोज्दै जाँदा घटनास्थल भएको मध्ये पहाडी सडकमा पुग्दा एकजना स्याला घर बताउने कार्की थर भएको केटालाई प्रतिवादी प्रेम बहादुर मल्ल र दिल्ली मल्लले नियन्त्रणमा लिएको देखेको हुँ अन्य प्रतिवादीहरू पछिबाट दौडँदै आउँदै थिए अन्य केटाहरू मभन्दा अगाडि नदी बगरतिर दौडँदै गइसकेका रहेछन् उनीहरूलाई देखिन म भन्दा अगाडि गएका अन्य प्रतिवादीहरूले लखेटेका रहेछन् मैले प्रेम बहादुर मल्ल समेतले नियन्त्रणमा लिएको सो केटालाई नियन्त्रणमा लिइराख्ने काम गरेको हुँ म गाउँबाट झर्ने क्रममा प्रहरीले फोन गरी हामी त ढुङ्गे खानी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौं तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनी फोन गरेकाले मैले औलतिर आउनुहोस् भनेको केही समयपछि प्रहरीहरू औल घटनास्थलमा आई मसँग भेट भएकाले हामीले नियन्त्रणमा लिएको एकजना केटालाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका हौ प्रहरी आइसके पश्चात मात्र स्वयंसेवक समेतको टोली घटनास्थलमा आइपुगेको थियो बाँके घर बताउने दुईजना केटाहरूलाई समेत ल्याइयो र अन्तमा चारजना केटाहरू ल्याई सातजना केटाहरूलाई प्रहरीले बाटोमा ल्याई सँगै राखेका हुन् ती केटाहरू मध्ये दारी पालेको मोटो केटालाई मुखमा चोटपटक लागेको देखेको हुँ सो ठाउँमा प्रतिवादीहरू प्रेम बहादुर मल्ल दिल्ली मल्ल मान बहादुर मल्ल तुल बहादुर मल्ल समेतलाई देखेको हुँ नदी पारी समेत मान्छेहरू हिँड्दै गरेको देखेको थिएँ पाँचजना केटाहरू नदी पारी फेला परेको पछि सुने अन्य प्रतिवादीहरू के कता गएका थिए देखिन म घटनास्थल पुगेपछि अन्तमा तीनजना मानिसहरू भेरीमा बगे भन्ने कुरा प्रतिवादी प्रेम बहादुर मल्ल र तुल बहादुर मल्लले भनेपछि सुनेको हुँ मैले कसैलाई कुटपिट गरेको होइन मृतक नवराज विक समेत निजसँग रहेका छजना मृतकलाई कसले कर्तव्य गरी मार्यो मलाई थाहा भएन